Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Татьяна Логацкая, депутат муниципального собрания «Хорошо времени» в Москве. Расскажите, какие, значит, э, в вашем районе проблемы, которые хотите решить? В нашем районе столько проблем. Эти проблемы и в других районах. Вот эта проблема – экология. Э, в нашем районе есть территория, относящаяся к природному парку, Серебряный гор, природный парк Москва, пойма застройка этих территорий, э, безобразное содержание территории, уничтожение редких растений, уничтожение животного мира на этих территориях, пребывание городов. У нас есть незаконное строительство на этих территориях. Далее, у нас, у нас большой, большая проблема с переселенцами из пятиэтажек, которые переселяют э, из Хрущев в такие России должна переехать в такую же двухкомнатную квартиру. Каким-то образом надо выполнять программу Путина по рождению троих детей в семье. Это просто смешно. Тогда надо построить квартиры немножко повыше потолки, если хотят людей запихать. там пятиярусные кровати. Только так э, получается. Далее, проблема северо-западной хорды, которая пройдет фактически по красным линиям домов. А, это нарушение всех, что только можно. Обращались в Баркиеву, к Чеботареву, но Далее, кстати, пока не проблема точечной застройки. А, когда пытаются протащить, значит, э, э, через публичные слушания стройку чего-либо. Раз прошли публичные слушания, следовательно, считается, что и жители согласились. А, потом строительство церквей на территории скверов. Жители категорически против, чтобы на территории сквера э, строился храмовый комплекс, на котором будет там огромный храм, дома рядом стоящего, причем метров от дома, храм выше дома метров так на 10, это очень нехорошо. А, на пустых местах храмы строить не хотят, потому что эти места больше продать, а теперь продать априори нельзя. Ну и другие проблемы. А, так, э, э, я вот что, вы в качестве первой проблемы, значит, застройку особо охраняемой планной территории говорили. Я хотел бы поподробнее об этом спросить, кто застройщик ассоциация э, дач трест которые почему-то строят там неизвестно что. И пробраться за эти заборы, мне, например, как депутату, я не пойду, потому что <laughs> меня могут там, наверное, собаки загрызть, а может быть, даже и выстрелят в меня. Потому что кто ходил, говорят, что по берегу Москвы-реки, это территория парка и в районе Карамужской набережной, там есть какие-то коттеджи, которые прикрывают доступ к воде. Я туда одна не пойду. Я, честно говоря, я <laughs> боюсь но э, вместе, э, объединившись, мы сможем что-то сделать. А у вас э, были попытки, есть вообще собрать инициативную группу? Знаете, у нас вообще-то в районе не очень люди, так сказать, подвержены волнениям, как-то многие терпят, кого-то уговаривают. Но вот последние, последние публичные слушания по Вячеславом Бородулиным поднять жителей. На собрание пришли не как обычно какие-то подставные бабушки, а пришли именно жители шести домов, которые хотят запекать в один огромный дом, а на территории снесенных их домов построить э, э, ну, какое-то другое жилье, естественно, не для них. там очень много нарушений было, люди написали 210 заявлений, которые, кстати, в префектуре меня отказались принимать, сказали, что кто вы такая, давайте доверимся. Я говорю, я депутат, избиратели, они а просят меня передать письма том, что я умудрилась дать эти заявления. А теперь посмотрим, чем дело кончится. Потому что все высказали за, э, за то, чтобы отклонить э, тот ГПЗУ, который был представлен, и представить новый, в котором не будут нарушены СНИПы, и регламенты, и законы. Спасибо за интервью.